Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber pedal değiştirme videosu çekeceğiz. Bu eskimiş olan pedallarımızı söküp yine orta karar olan aynı marka Vergo'nun bir çift pedalını takacağız. Böylece pedal sökmenin ve takma nasıl olduğunu da göreceksiniz. Arkadaşlar pedalı sökerken dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi Pedalın kola vidalandığı paso ters pasodur. Yani sökerken saat yönünün saat yönü istikametine çevirerek gevşetmemiz gerekiyor. Bu gördüğünüz velgo pedallar çok eski. M72 modeli bunlar. Bunları söküp bir alt model olan bakalım neymiş M21 modelini monte edeceğiz bisikletimize. Pedalları monte ederken dikkat etmemiz gereken diğer önemli konulardan bir tanesi de pedalların üzerinde hangi tarafa takılacağı yazılı olur. Bakın örnek vermek gerekirse bunda şurada küçük bir L harfi var. Bu sol anlamına geliyor left'in L'si. Bu sol pedal. Diğer diğerinde de R harfi var. O da sağ pedal olacak. Hatta takmadan bir şey daha göstermek istiyorum size. Bazı pedalları buradan söküp takabilirken bazı pedalların kendi üzerinde Arka tarafında alyan yuvası olur. Oradan alyan anahtarla da söküp takabiliyoruz. Gördüğünüz gibi benim bu pedalım kırılmıştı. Aslında bu pedallar hala kullanılmaya devam edebilir ama hem göbekleri yavaş yavaş oynamaya başladı. Hem de şu kırık yer e, bacağımı çok kötü kesiyor. O yüzden bunu da değiştiriyorum. Evet arkadaşlar pedalları değiştirmeyi bitirdik. Pedal değiştirmek bu kadar kolay. Eski pedallarımızda kutuya bakın bir tane de sticker çıktı içinde. Eski pedallarımızı kutuya kaldıralım. Bunları yedek olarak saklayacak. Şu anda zor dönüyor gibi gözükse de birazcık kullandıktan sonra bu pedallar açılacaktır. Daha rahat dönmeye başlayacaktır. Yani şundaki gibi takılıyor şu anda biraz. Pedal değiştirmek bu kadar basit arkadaşlar. Aklınıza takılan bir soru olursa aşağıdan yorum yapmayı unutmayın. Ben dilim döndüğünce cevap vermeye çalışırım tekrar size. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.